Os. Os. Yeah. Bud gawe rung rampung malah mati. lu kok los wai ini gini noman yo mesti takoni ngopo jo bu ini ramurep tambah di sini sen koyo anggo kalau di sini aja ini kone ban ke ahlinya ahli kone yo mek aku mek dedung ngobain mau gue Rene bener kayak gini pengen murup jadi aku bisa nyambut kayak meneh ini ndak yo yo kayak belum Rene yo pesawan kong ini jen ya saya ya neh lu kok los oh los wes Pone ya kuwi. Mosok teh, Tapi nek jareman kae nggrintine nyambung. Kowe mesti panggah murup. Wah, nek aku menyerah. wis ditakke aku buka ning pinggir kae Rong ngaso-ngaso yo wis ro wis ro ngenteni man dan jan kudune ngundang man gitu nih iki Dirang undang kae yo, lan nyambut gawe meneh Ah, masak sambil apa-apa gak entek wow. mah mati barang es nyoba wae kok Ketar mau apa nang ngono gunungan kak engkuk engkuk dhewe ngono kae. Nang nyambut gawe komeng mengkangkung kangkung bersih kerbu kebu bang itu nggak jadi aneh Jo ngopo wae nang ngono mbegok mbegok ketipu dhewek iki Wah, mbok iki man, traktore mah ngambek mang iki man. Tak gelem urup. Deloke, Jo. Ndi apane kepiye mau ngre? mau gue tak game pelaku tuh gue limang putran kok tau mak mati langsung harus harus dandan ini burung apa nih yang di anu rukunu mau gue tak periksa ke tapi gue kok tukang ngambek menang ya eh. harus tak engkol-engkol mah muni los los ngono iman bersak apane? apa nih hah bersak ke yo mesine to mosok yo prisake nang ndi nek prisake nang bidan iki mangke eh, kowe padha sing perlu prisake nang bidan yo ora ngono kowe koyo ngene iki no doktere spesialis dokter ditun up Las jelas jelas los kepiye, Jo? Ki lho, Man. Engkole iki. Tak jajal lur aku. Ndelok tak tak tak delok sik. Sik. Iya, ngono. Anyar iki iki anyar lu kena letek kok pikiranmu Ya ora kok ngono kuwe, rumah kosi tebal maido kowe iki ndok arek ngutek-ngutekake. Pancen iki kan cocok kanggo kowe. Duwe duwe kebone ra iso aku ngapa-ngapake. Blus. Oh. Ambok sampeyan iki kok ngono ke medon tiba jeblak. Ramune bare otak ora ndek utek kok. Sik kan ndek. aku banding di isi jauh si, si agak jalan ya oh oh berusut kan? ros oh gue mertanda ke kosong gue berusut ngutek rene meng maido ngutek ngutek kake ngutek anggone dan tak melu madiang nah aku rene ini mengharap kok bangun ritok wo mekon ngewangi kira-kira menisom urup wes pas aku ngomong iki wes jame ki borongan ki rampung dina ki wis ya eh saya nempuh ki durepe ngejal eh sik ki <laughs> aja nggo korek rumah durepe muni nggo korek emangnya eh, aku dedel otakmu aja aku hmm. ngerti ki nyo ngejalen iki jenengane apa rasa kuan omong wis to gajah ora ngerti ning duwe tok kowe iki sing asli men kanu kok aja menang duit anek karo ulatmu ora wedi entah wedi siji nek men kowe iki Asalkan omong tau nggak jel, buktikan sekarang itu nggak usah banyak kata-kata, yang penting nyatanya. Omong gede merusut kok selengkerane, ayo temenan Jok. Gila. Saya saya saya saya. Ora merusut piye. Awang ayo kita cukai karo kowe ora Ayo tetep melusut, dandek ke piye. Ya, Lah ke piye. Ibaratnya kalau yang duwe kuwi Iki nek cuke ora dimek, kuwi tetep blusut, ora nyantelang koyo kowe, ngertine pusat blusut, pusat blusut. Otakmu dedel kok, Gil. Oh, oh ngene anti ra eh. dikumbar, hey. digowo. Aku los. Goleke anu, goleke panganan kowe to. Ndang, oh. Delok. Iki surate angel iki. Maca bismillah. Pose ra diono kowe. Lamun masalah rata ya kose. Wah. Wah tenange. Bu nurut ditarik ke gase gue. Ini digas. Hmm. Nah, iki digas ini iki. Ini digas. Rasa duduk-duduk. Gracias. Kabeh. Kira-kira kowe engko iso nganu ora, Jo? Iso ngurupi meneh? Ora. Sing penting gre arek nguripake iki kowe duwe nek rasa ngoprasek yo. Sing penting ki iki ku ditarik, dislenger ben ra mlusut kok pikiranmu. Ngerti ora? Iya, iya. Ya wis matur suwun rasa bar ngomong saiki teko Bali wae wis awan. Walah yo ya wis yo ya wis yo ya wis yo wis. Wis awan aku meh meh Bali yo. Wis lesu e. Yo. Ora nak meneh Bali ora. Bersihi dikumbah. Ora men Wes lah, alhamdulillah wis urip man teko ini mana tuh kok mau diopo opo lah buat gini gini angin sini sini sih dua sawah rene ye kampung pomah mati ngono mah bisa kalian gimana terus kayak besok besok wah ini saya kalau nek karep kayak ye ya wes ya lah wah ah, salah ini weh wis, ini